Wamukkat giop mahi go Jesus bamha Jerusalem. Nat guwa may nam payok to pias dat gu Israel kam haat kam. Wanat bam mawa ay hun jaran guga ki cham na pay sikok to kup. Mau ba jir mawa kim nam pay kakas nir toki ingwe kanis chumat ka gubay on inkam. Mi na pay jir warmian ga mahak na pay sun ka gusuday na mevreo ni ok kan wetes dat tututun na. Muna pay hoy jam wish sikol jir tuug gijishka na bay nam mi mupin ka guhat kam nom mi haboy Wagu Jesus him dat mi ipasihat te mu iku cam nyinya ka. Hai mama am kuli, gama iku nami syok solika, nam de kopis to oi poda. Wij ay sim tum kunis ka kokat mi hap pasya si bobo gam nam sap mi nera na gunggu ke gusuday. Nagupa iha gunggu da na sap mi temik da gunawin yud gu kora. Nasawa guharo ina wupu muwakia, naka gunggu da pudojia guhas cum kok dekun nakashika oka. wa man me apo fo go man kam na iam pish go go mo ja ba ai jim na dir washka ok go go i ja pish wa ma gat na ba ai ja wa sho in dak tu go jesus na mi zo ichu i na gush mat nat mu oi ja bab du na dir washka ok wa ptad da tu ya pi ju a jim hinya dun wa gush ko kam ba hinyo hup kaich tu i jo gu hina gu cham haro i ha ich kanan gat iam wa umuan ja na mu nyu ba sa so da ichir na pa i jo ba hi go ungo kya naguhumay wu pumibabaki na nyan ki apisya der muhihimiya. Wa go Jesus uptedda. Joshiv wa vivamin hadun. Munipa wa oyri da tuu hijim wa pak sejara. Wa shku ba hivam gu shkok kam na tash putun go Jesus. Tuwap min yak gu wa pak sejaron muhapsi oyri. Gu hinagu moha no opik chamup tum huanda. Wa punyo kamut gu gegar kam Israel kam gu inat duan go Jesus namut watu na miha fahim chutu uadat gu wa pak sejaron. Uptedda am hasko waya putuduin chujin wapak si jara. Kupis cham mata na shif cham tumuan. Ismat apna po ito dasis na sak cham haro ito wap migin ya siya tu palyo pupumdo kam. Wa gumaan kamo patid da. Hadjoy na cham pasin chud da guna tinyuan nyo tu upis si Joseph na sak cham tumuan. Dai na pin chud da. Muni pa wa oido da tuu hijin wapak si jara niya doon. Wa bako kis bai bahi chuk kamut. Hup tud da am. Haro wa da gu haro ina po im tred dan da po im hawa oire da tu uhi gum bapak sejarah. Gu hina gu camat gu maan kam no pirdi gu Jesus nat duan. Mi ipu cambai na hat juhi ha agi nya nam tui bai bai watuk ka. Nat gu meha apa hiju gu Jesus nat asi juan jak. Pu camat gu na paha goire. Na gu mui mi hap tum oipo. Mekati na mut giof wam tred gu bam muha ge ciop na wap tred da gu Jesus. Siwa famo tu kam si cenui jatin hadun na pikap bai wadua. nawa chamgio to wam dunia hi iom hi shuam hum do kam norman na pashum uat tulin mi hi natwaam pishmat guman kam nardi go Jesus go inat doan mi jirdugu dai natwa an jam go ger kam Israel kam